¿Entiendes que las cosas pueden cambiar de ahora en adelante? Bueno, ya vimos el cambio hoy. Estamos en 2014, ya el 2013 pasó. Ya esos juegos pasaron, nada, eh. seguir jugando la pelota fuerte. Generalmente es una experiencia, un partido Licey Águilas y venir de perder por uno? Bueno, bien, imagínate, que gane, que goza. Eh. Los fanáticos están gozando. Sabemos que tenemos buen equipo, que eh, tiene buen equipo. Eh. No, hay, no hay miedo, creo que tenemos un equipo a seguir jugando la plataforma. fuerte. Hay cambios que quizás pueden afectarle o no. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Qué va a pasar de ahora adelante? Yo ya, a Navarro, no va a jugar más, ni tampoco Jairo Ace claves en la temporada regular? Bueno, imagínate, son buenos muchachos, ¿entiendes? Ya ellos no quieren irse. Nada, yo les deseo la suerte ya con lo que estamos aquí. Creo que el equipo sigue igual y nada, les deseo toda la suerte yo también para aquel lado. Eric, otra vez los tres menores juntos, Bonifacio, antes Bueno, bien, imagínate, ya teníamos un par de años que no hemos jugado los tres juntos y este año se le dio a los fanáticos, a nosotros también, creo que una bendición de Dios tener a los tres juntos. Mira, ya Bonifacio tiene lo viste, Anderson tiene Keichito, ¿y tú qué vas a sacar? Nada, yo lo sigo a ellos, yo me voy con los viste y con Anderson también, eh. nada, son de los míos. Gracias, Eric, felicidades. Gracias. Seguimos con más.